Grazie. Grazie. Non vuoi bere qualcosa qui con noi? Mi piacerebbe un sacco, ma guardate quanta gente c'è. Ma neanche due secondi, non puoi fermarti un attimo. No, non ce la faccio. Se vogliate stacco alle 11. Se avete voglia di aspettarmi abbiamo mezz'ora per parlare prima del coprifuoco. Le 11 è troppo tardi, domani mattina dobbiamo alzarci presto per andare a messa. E che palle, ogni volta che ci divertiamo un po' devi rompere le palle con sta messa, ma smettila. Non è colpa mia, domani io e Domenico cantiamo. Ma cosa vuol dire? Non andate? Lo sai, mia madre è fissata con ste cose e vado per non farla incazzare. Ma poi perché domani dovete cantare? Non è mica domenica. Domani è la festa della candelora, benedicono le candele. Anche io ci vado. Sì, pure io. Per una volta potresti venirci anche tu. E eh già, che manca manca ve l'ho messo. Dai, così poi veniamo qui a pranzo. No, domani mattina vedo se voglia. Dice, svegliati! Arrivo! Scusate, raga, devo andare. Ci vediamo ciao. dopo. Ciao. ciao, ciao. Abbiamo tirato giù due palle. Hai visto qualcuno? Non credo. Bene. Romano, Piero, Giuseppe, passate di là. Mario e Giovanni siete con me. Okay. Avete sentito tutti? Sì. sì. Atteniamoci ai piani. Non voglio vedere cazzate. Sì. Intesi? Sì. Muoviamoci, vai. Eh, Raga, eh, ci siete sabato sera? Ah, io non credo alla cena della divisione, ragazzi. Aspetta che controllo perché non sono sicuro. Io dovrei esserci, perché? Perché c'è mia amorosa come andare a cinema. E noi che c'entriamo, scusa? Ma voglio andare a vedere il Nazionale, uno di quei soliti film del cazzo, non ce lo voglio. Ma che film è? Eh, mi sembra si chiami La Donna, La Donna non mi ricordo bene. La Donna di due volte, anche Ali mi ha chiesto di andarci. No, raga, ho controllato, non ci sono. Perché? Cos'hai da fare? Ho promesso Camillo che sarei andato a vedere il toro. Eh, contro chi? È un derby. Della divisione nazionale? No, ma che cazzo dici? Bisogna iniziare a ottobre. Lo sai che non me ne frega niente del calcio. Sì, è una partita organizzata per beneficenza, un sacco di tempo che Camillo mi chiede, alla fine ho ceduto. Beh, almeno quest'anno il Toro è un bel vedere a giocare. Sì, vero, hanno comprato un botto di giocatori nuovi, Maroso, Rigamonti, Zecca. Dove giocava Rigamonti prima del Toro? Nel Brescia, straforte. Che ruolo gioca? Eh, difensore. Che poi non c'era anche Viola? No, Piola l'ha venduto alla Lazio. Non lo sapevo. pescado. pesca. 们。 Prendiamo qualcos'altro? Birretta? Ci sta. Ali, puoi venire un secondo? Cosa volete? Sei birre meglio al nostro tavolo. Subito. Grazie. Ali, fanne una anche per me già che ci sei. Ehi, socio. Ciao. Oh, ciao. Le birre? Le ecco. birre, eccole. Sono arrivate. Eccole. Hola, hola. Grazie. Prendi per il lavoro da squadra. Grazie. Ciao. Ciao. Ciao. Grazie. Okay. E te? Ce l'hai? Ok. Li vuoti, li vuoti. Grazie. Faccio ancora una birra. E ancora tu? Questi tutti? Ragazzi, Luigi gli ha già spiegato quali sono i nostri progetti per il prossimo anno? Eh sì. No, non mi ha detto niente. Cosa volete fare? Un figlio. <laughs> no, dai, sul serio. Quando questa situazione sarà finita, io e Luigi andremo in America, a New York. Sì, prima dobbiamo trovare i soldi però. Sembra che sta guerra finisca. Certo che finirà, ormai non manca molto. Non ne sarei così sicuro, eh. Non finirà mai se noi non facciamo mai niente. E tu cosa proporresti di fare? Diventare partigiano! Stai zitto, se ti sentono sei fottuto. Infatti, Bima, forse hai avuto un po' troppo. Raga, tra pochi giorni compio vent'anni. Aia, qualcuno sta per essere chiamato. Non so cosa fare. Beh, fai come noi, non presentarti. Sì, ma ho troppa paura che mi sgamino. <laughs> Io mi sono dovuto presentare due anni fa, non mi ha mai detto niente. Sì, sì, ma di fatti farò così anch'io. Boh, allora gli faccio cantare. Vabbè. Grazie mille, Carro. Figurati, figurati. Anch'io, buonanotte, ragazzi. Buonanotte. buonanotte. Ciao, ciao. Ciao, Buonanotte. buonanotte. Aspetti Ali? Sì, dovrebbe arrivare tra poco. Eccola. Manca poco. Vi saluto, va. Ciao, ciao Carro. Ciao, bello. Ciao, bello. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. A domani. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Allora mi avvio anch'io, mi accompagnate? No, io sono in bici e le do uno strappo a casa, ci vediamo domani. Ma va, non è mica il caso. Fidati, è pericoloso. Anto, vengo con te. Va bene. Allora passo domani a prenderti per andare a messa. D'accordo. Ciao Anto. Ciao. Buonanotte. Ecco qui. Grazie per il passaggio. Figurati. Che freddo che fa stasera. Sì, speriamo non nevichi, se no domani mattina mi devo svegliare alle 5 per toglierla. Speriamo. Allora ci vediamo domani. dormito bene? Sì, sì, non mi sono coricato tardi. A che ora sei rientrato? Presto, c'era il coprifuoco. Cosa vuoi di colazione? Ma non ho molta fame. Un caffè, grazie mamma. Va bene. Fai un caffè anche a me, va? Un altro? Ma è già il terzo di stamattina. Tranquilla, non ho mai sentito nessuno che è morto per aver bevuto troppi caffè. Mia sorella dov'è? È in chiesa. Che mai così presto? è andata a pulire. Ma tu vai a messa? Sì, Tonio dovrebbe passare a chiamarmi fra poco. Ci sono novità? Sì, purtroppo. Cosa è successo? E col caffè. Grazie, mamma. Stanotte i partigiani hanno assaltato il municipio di Tarantasca e hanno ucciso un fascista. Vabbè, non è una bella notizia. Niente affatto, Bonati per punire l'accaduto organizzerà di sicuro una rappresaglia. Non ci avevo pensato. devo andare. Ci vediamo dopo in chiesa. Sì, grazie Anna. Ciao. Ciao. sai chi non sono eh, non queste cose. Eccoli! Ehi! Com'è? Ciao ragazzi. Da posto? Vai. Va bene, sì. Sì, dopo andiamo a mangiare qualcosa tutti insieme al bar? Chiediamo anche alle ragazze? <laughs> Ovvio, socio. <laughs> allora sicuro. È già arrivata Ali? Sì, è dentro, sto provando i canti con Angelo Domenico. Allora dopo posso salutarla. Fascisti sono arrivati, dobbiamo nasconderci! Quanti sono? 12, tenente. Venite con me. Voglio che la chiesa e la sacrestia vengano perquisite. Perché prima ha suonato le campane? Annunciava il nostro arrivo? Risponda! Venti saranno fucilati al muro per causa sua. Se non fosse per le vesti che indossa, sarebbe il primo dei venti. E adesso se ne ritorna in chiesa. altro bastardo. Ti prego non uccidere. Togli le mani dalle tasche. Togli subito quelle cazzo di mani dalle tasche! Tenente, ne abbiamo trovati ancora tre. Dove si nascondevano? Uno in un confessionale. Gli altri due stavano in sacrestia. Con questi stiamo a 15. Avete paura? Avete paura, eh? Ma ieri sera a Tarantasca paura non ne avevate! Vigliacchi. Assassini. Se siete qui, sono solo cazzi vostri. Ve la faccio passare io la voglia di fare i bambini. Leva la sicura dalla mitragliatrice. Facciamo fuoco. Tutti nati tra il 17 e il 25. Luigi, hai sentito cosa ha detto? Ha detto che verranno fucilati tutti nati dal 17 al 25. Noi siamo del 26. Diglielo allora. No, diglielo tu. Ma sei pazzo, hai visto cosa ha fatto Costanzo solo perché non toglieva le mani dalle tasche? D'accordo. Signor Tenente. Sono del 26. Vai, vai in Chiesa. Signor Tenente, sono anch'io del 26. Che giorno sei nato? 31 maggio 1926. Dimostralo! Del 26. Adesso sei chiamato, eh? Se non ti presenti, ti fucilerò io sul tuo letto. Vai, vigliacco. Oddio. Corri, corri, non farti prendere un'altra volta. Luigi. Oh, Luigi, grazie al cielo sei vivo. Dimmi solo una cosa. Bartolomeo non è là fuori, vero? so cosa dirti. Ho capito. Signor Tenente, questo ancora vivo! sono stati stato ulterior mur che l'attacca a Sultesa, Vigliacchi, assassini, cosa avete fatto questa notte? Avete ucciso chi, chi diceva Caligastema, sa? Avete ucciso chi, chi, allora adesso, eh, eh, come dire, adesso la purgate, eh, facciamo la rappresaglia eh, perché avete fatto quello stato a te. Allora mi parlà, e eh, di noi ero eh. Eh, mia nau, di Parloma, e Parloma la Giolino Altasera, e Giolino Camilli ne aveva il coraggio di parlare perché mia mi mio detto questo magno, che era proprio il vesino che ti era un sema, insomma salutasse, da me non morto, salutasse, sai che si morto. E allora che alla via faccia da prete, allora oh io e dopo i suoni erano lì, se ne la piava appena cantato i figli sulla faccia. Ora mi tremolavo da freddo, tremolavo da poco, mm. ma ne male da freddo. E parai, dopo passando a Sami, e imparato l'amico che era lì a Ramba, due mesi, gli sono 26, vai, allora, ora, amico, fa signor tenente, sono anche io 26 che io non sei nato pianta di ero, dato che ero passato anche io. La Demi adesso sei chiamato, sono non presente e ti fucilerò sul tuo letto. Mi ha mandato la mandata in Gesia, a Rovangesia, a sparare, eh, dove temerlo. Da ora che mi sono in Gesia, la, la, la sparava, la, la. e tutti andavano a criare, Gesia più re perché pare mare, freia, miste, Gesia.